मेयर की विधानसभा में लालवानी का ऐतिहासिक स्वागत रहवासी बोले इंदौर को बनाया नंबर वन जनसंपर्क के अंतिम दिन झोंक दी पूरी ताकत आज सुबह से विधानसभा चार के पांच वार्डो में शंकर लालवानी के महाजनसंपर्क को लेकर अलग ही नजारा है क्षेत्रीय विधायक मालिनी गोड व संचालक एकलव्य सिंह गोड़ ने खासी तैयारी कर रखी है आज के जनसंपर्क में दोपहर बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनसंपर्क में शामिल होंगे भाजपा की अयोध्या कही जाने वाली विधानसभा चार में खासी तैयारी है जगह जगह लालवानी का भव्य स्वागत किया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी आज सुबह वार्ड सत्तर से जनसंपर्क प्रारंभ हुआ उनके साथ मेयर मालिनी गौड़ भी जीप में सवार थी समाजवादी इंदिरा नगर शिव मंदिर से प्रारंभ हुए जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रहवासी मौजूद थे पार्षद सुधीर देड़गे के वार्ड में महाजनसंपर्क की शुरुआत हुई यहाँ के सभी क्षेत्रों में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर जनसंपर्क में हिस्सा लिया उसके बाद कौफिला वार्ड इकहत्तर पहुंचा जहाँ लालवानी का भव्य स्वागत किया गया वहीं नारियल पानी तो कहीं ड्राई फ्रूट तो कहीं पोहे जलेबी खिलाकर किया स्वागत यहाँ पार्षद भारत पारक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे यहाँ से जनसंपर्क वार्ड त्रियासी पहुंचा जहां पार्षद लता लड्डा ने खासी तैयारी कर रखी थी लालवानी के स्वागत के साथ साथ मालिनी गौड़ का भी स्वागत किया जा रहा था जहां मालवी पगड़ी पहनाकर लालवानी का स्वागत हुआ तो गोड़ को मोतियों की माला पहनाकर महिलाओं ने स्वागत किया पूरे वार्ड में शंकर लालवानी की जगह जगह आरती उतारी गई जनसंपर्क पुनः वार्ड इकहत्तर पहुंचा दोपहर को जनसंपर्क यहाँ से वार्ड सुनसठ अड़सठ उनसत्तर जाएगा यहाँ भव्य स्वागत की तैयारी की गई है लालवानी व गोड़ व्यापारिक क्षेत्रों में पहुंचेंगे जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे चुनाव संचालक व प्रभारी एकलव्य गौड़ ने बताया कि व्यापारिक क्षेत्रों में शिवराज जी व श्री लालवानी का ऐतिहासिक स्वागत होगा पूरे मार्ग को सजाया गया है व्यापारी भी खुद स्वागत की तैयारी कर रहे हैं जनसंपर्क की शुरुआत के दौरान नगर अध्यक्ष गोपी नेमा रमेश मेंदोला सहित पार्षद शंकर यादव राजेश शुक्ला मंडल अध्यक्ष प्रीतम लूथरा उपाध्यक्ष सोनू राठौर व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे